Vamos camino a la confluencia del Báquer por el río Chacabuco a celebrar la octava manifestación eh, contra las represas. Mira un poquito, mira poquito, mira un poquito que queda, pues. <laughs> Hay que llevarlo con un mono. marché là <laughs>